Ah. Drake. Where is Algernon? And the Shambler? Okay, okay. Bon. Ah Monsieur possible. Toujours ces, ces fioles là partout. What Attends. Mais... Ils ont tous glissé sur la même peau de banane. Ah J'arrive pas à savoir comment est-ce qu'ils sont morts. Là-haut, il y avait quelqu'un. Il est mort comment Gros rhume, peut-être Oula Qu'est-ce que c'est que ce problème us! Sorry, old friend, but it's either you or me. No! The beast is within our reach. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly! Come with me! Alors, est-ce que je peux le cramer, ça I'll never forgive myself for this painting. I'll never forgive myself for this painting. Okay. How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Okay. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this tout le monde, utilise, des, tout le monde utilise des forces démoniaques. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. le vagabond. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. Okay. là. Mais aide-moi Je déteste la terre entière. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no, the Wanderer is back. The Vous savez ce qu'il vous reste à faire À continuer à chercher comme un glandu Ouais, je vois très bien ce qu'il faut faire. Ok. Allez, pousse-toi. Revoyons la sous-préfète, revoyons la sous-préfète. Aïe aïe, aïe aïe aïe. Allez, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Ok, ok. Mais pousse-toi Il m'a body block Hmm. Je dois rompre la barrière pour conjurer la créature. John! It's time we were done with this painting. No, no, no! No, no, no! No, no, okay. Wait. Okay. Do you hear something? I can hear him. He calls me. Sarah. Ça a mal se passé. No. Ça a mal se passé. Non. Non. It's non. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Damn it. Did our guest enjoy our hospitality? Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short and clear-cut confession. Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. Ah, let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. Bah oui, il est stupide ah, C'est le lore C'est le lore qui l'a dit, c'est le lore qui l'a dit. Ah Parlons-en Est-ce que j'ai droit à 13 e mois est-ce que, je peux, arrêter de semer la discorde et les ténèbres euh, à partir de 16h30 Est-ce qu'on peut me financer mes, mes déplacements Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Oh no! Follow the path of the ultimate truth. No. Stuff, detective. Fighters. Survivors. No. I never would have thought you so naive. It's all your fault. You could have stopped this whole thing. Your army buddies, the villagers, me. We're all in danger, as long as you're alive. No. No. No. Mais... hospital bed alive. That voice whispers in my mind. I keep hearing it. I, I don't know how long I'll be able to resist. C'est moi ça. J'en peux plus d'être responsable de la fin du monde. Euh. Pierce, wake up. What happened? Take that weapon, you'll need it. Sarah Hawkins, she... Ah! what, what, what, what, what, what? Tell me! My head! You're coming into my head! Ses yeux Damn pull yourself together. They got me. I can't resist any Mais lui aussi, il est gentil finalement. It's all right, Red. J'ai que dalle en éloquence. Je peux te prêter des points de force. You stupid. I'm telling you. I'm turning into one of them. Bradley, trust me. We lost Pierce. They even got Sarah Hawkins. I was unable to stop her. No. What do you mean? Unable? She left with the bookseller. He came back alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it! I'm turning, Pierce. T'inquiète, je vais te rebuter. T'inquiète, je vais te tuer. Tu vas rejoindre Marie que tu as abandonné Enough killing. Ah. Ressaisis-toi! Sarah Hawkins was going to the whaling station. <sighs> Nom de Zeus. Là, on est retourné en ville sur Darkwater. Est-ce qu'ils sont blessés ou est-ce qu'ils sont... Ils ont genre sombré dans la folie Ok, ok. God. What am I doing? <laughs> c'est une petite salutation préventive. La prévention, c'est mon métier. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il Ouais, je peux le sauver Non, c'est partie des gens qu'on a rencontrés ici dans le village, dans, à Darkwater. Le bar est fermé. Le bar est fermé. What happened here bah, on se pose tous la... Bonjour Est-ce que vous auriez l'air Le tir est parti tout seul Bon, il bouge encore. Ça a l'air d'aller en vrai. Hein. Monsieur, est-ce que vous savez ce qui se passe Monsieur Mais... Et pourquoi il répond pas Ces gens livides et obséquieux. Ça swing, on dirait. C'est pas comme ça qu'on... Il y a une sonnette, monsieur. Monsieur, il y a une sonnette. Monsieur, la sonnette est à droite, sous le Monsieur Là, le... Oh non. De quoi est-il mort Ça va, monsieur Là, je suis en train de... savoir ce qui s'est passé. Ah Mais c'est le même plat qu'on a vu chez Charles Hawkins. Et Sarah Hawkins, c'est lui, Charles lui, c'est Fuller, le scientifique qui tient l'asile et qui fait des expériences sur les gens. Et ça, c'est pas du ton. C'est pas du ton. And when they found me, they ate my flesh. And my flesh granted them powers and revelations. You are getting closer, Truth Seeker. Ah non, là, cul. Oh. The most precious gift of all. The truth. The ultimate truth of life. Ils ont mangé des morceaux de... Oh. N'hésitez pas à noter le niveau du bordel sur, euh, sur 10. Hein. C'est pas du d'huile fraîche, c'est pas du d'huile fraîche. Oh mais on a le cul. Cherche vérité ne te sauvera pas. Et elle, c'est celle sur qui on enquête au début. Parce qu'elle son père qui nous a engagés. Petit problème euh, de possessivité. Ah, mais oh. Ok, tout va bien, bien sûr. J'aimerais quand même savoir comment est-ce qu'ils tiennent hein, comme ça en l'air. Ok. on y vient, on y vient Oh non, de Dieu, on y vient C'est Sarah Hawkins. Celle sur qui on enquête. Et c'est Fitzroy. trouver le chercheur de vérité. C'est moi C'est moi le chercheur de vérité. Un être exceptionnellement sensible à ses rêves. Ce talent le guidera jusqu'à nous. will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him we cannot name. What has she done? C'est Kat, elle est blessée. Oh, mon crush <laughs> Mon crush What are you still doing here, detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. Va me trouver une trousse de soins, mais bien sûr. Uh, you were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Well, that got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. Hey, you! They got the boss. Huh? Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins oh. warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. Très bien. Attends la station, Sonic 4, Sonic Mitchell. Ok. Ici dans l'entrepôt. C'est l'entrepôt du début. C'est l'entrepôt du début. Où ça. Bonjour Comment voyez-vous la fin du monde Loin des calendriers. Ça, tout se recoupe avec ça, les gars. Tout se recoupe. One first aid kit. Two wounded people. Et tout le monde. Who deserves it? Qui le mérite? 4. Euh, Go get me a first aid kit. I might have something for you. Here, take it. Right. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Et maintenant, je vais te brûler, sorcière Non, ça va, je, je plaisantais, je plaisantais, je plaisantais. Je plaisantais, C'était une, c'était une vanne. Euh, soigne-toi bien, soigne-toi bien. Soigne, soigne-toi bien Soigne-toi bien Hither thou shalt be freed. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Ça chante. Ça chante. Ça chante. Wizard. Oh. Non, y Ok, il y a un truc à fenêtre, non. quand même vachement moins bien rangé que mon bureau. Hein. Qu'est-ce... Qu'est... Mais non d'un cul en mousse cracheur de feu, là Est-ce que c'est mon cœur que j'ai entendu battre pendant deux secondes Ah Excusez-moi, deux secondes, je suis en train de tomber dans la folie. Prière de patienter pendant environ euh, deux secondes. Sachez que je suis en train de consulter mes notes, je suis en train de demander euh, qu'est-ce que ça peut bien être et où l'on va. C'est y On vient de me cracher au visage là, rêve pas. On vient de me... Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Parlez-moi de votre journée. Comment ça va Oui, allô, j'écoute Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who would have deserted you is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Et, et on mange pas avec les doigts Non, non, non, je vais pas faire ça Je vais pas faire ça <laughs> Non Non, non, non, non, non Si c'est sushi, c'est gratuit Non Est-ce que je peux avoir du blanc de poulpe, s'il vous plaît Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh c'est de la triche. What I can make with you. I need your body for my research. Oh, <gasps> non, non, non, non. I killed him. necessary sacrifice no! that proves your determination. Eh non, eh double non, eh... Ah.